Saluton al cio, e ni vodia via dio. Hodio mi havas iom da freneza novajo ki casus kazas en mia vivo juste nun. Do mi ne scias pri ĉi tio tago monato. Mi jus malkovris la tutan aferon ci matene Do mi devas doni al vi iom da historio. Mi loĝas en Sidnejo, la plej granda urbo en Aŭstralio kaj ĝi estas en ŝtato kiu nomiĝas Novsudkimrio. Sed miaj gepatroj kaj miaj pli uh, miaj du pli junaj fratoj loĝas en ŝtato kiu nomiĝas Tasmanio. Tasmanio estas insulo kiu pendas de la suba parto de Aŭstralio kaj estas ege for de ĉi tie. Do antaŭ dudek jaroj anka mi loĝis tie, sed pro diversaj kialoj mi devis elmoviĝi kaj nun mi estas en Sidnejo kun mia edzino. Do mie gepatroj loĝas tie kaj ili loĝas en urbeto kiu nomiĝas Hewnville. Tio estas grava informo, memoru la nomon Hewnville. Kaj Hewnville esence estas kolekto de bienoj, kelkaj domoj kaj eh, plurai boutique kai chiu cercawas mm, iam mezan lokon mi sposas kiu uh, consistas el ti kelkai boutique do mie ge patro e la rando de tiu rubetto tui apud la arbaro kai essenza la arbaro estas ene de la urbeto mem, char la urbeto esos tio, malgranda. Se vi volas vidi la urbeton, simple iru al miei filmoi pri um, Tasmanio, cion mi fades antau iaro al du. Anto monato, mi legis in la novajo che ecapedis quelca incendioi in Tasmanio. Comprendeble, mi tui controllis ca la incendio estes ege fora de la urbeto, cie trovigas miei gepatore, domine timis. Sed cium matene mi idis alla necessaeo laudit me cae mi fecegas legante la novajon. Ofte ne estes novajo per tio cio casas in Tasmanio, cedo Tasmanio estes tiel malgrande loco in Australio. Sed iom post iom ecaperis pli cae pli da novajo pri incendioi tie, sed ciui el incendioi estes ege fora. Do mi ne timis, sed ci matene mi vecigis, idis alla necesseio, de nove legis la novajon, cae tui legis multain articoloin pri tio, che nun la incendioi rapide alidas Huenville. Cae compreneble mi timas, char mia gepatore logias a sud la rando de uh, Huenville. Tui mi volus uh, telefoni ali, ili, sed mi ne povas contenti contacti ilin, mi ne scias kial, verŝajne ili estas laboreje, sed mi, mi, mi esperas ke estas tio, sed mi ne scias. Kaj mi legas tiajn novaĵartikolojn. Publikaj sanservoj petegas, ke loĝantoj de Hewenville escapu el la fumoi. Cai cia mi legis la articoloin, temas pri tio che nun fumoi estus fluantai en la urbon mem. Cai mia gepatore logias uh, sur la rando del urbeto, sur de clivo. Do, since eh, ilia domo estas citie sur la declivo, cae supre estas arbaro kai sube estas vojo kai tu ye put tio estas arbaro kai mi pensas oh kio kasas mi scias ke mia panjo havas facebookon sed mia panjo sam kiel el mia familia esence ne uzas la interneton uh, ili simple preferas ne gin uzi tio esas iom freneza char mi tro uzas gin sed ciu kase mia gepatro ne uzas gin Kai mi vidis nenion, sed subite ekaperis afishon de mia panjo panjo. Do jen la afisho, kai mia panjo didis, nia plei matura catino malapedis, uh, chuvi uh, se vi vidus la caton bonvolu telefoni al ni, yen la telefon numero de mia panjo. Kai mi pensas, oh, kio casas, kai tiam tui poste oni demandis mian panion, kio casas, kai mia panjo tiam didis, um, ni ancora estas ci tie en Huonville, polizanoi alvenis nin kai petis ke ni elidu el Huinvil. Uh, ah, la polizanoi essence volas evacui mien gepatroin uh, do nun estas uh, ah, tago, nun estas jaude. Kai tiam mien gepatroi diris uh, ni ne volas elidi el nia domo, kai la incendio estas unu au du kilometroin for laula voio. Do la incendio estas ege proxime al la domo, kaj kiam mi legis la novaĵon, ne temas pri unu incendio. Temas pri dudek ses incendioj venantaj el ĉiu direkto al la urbeto. Do estas tute freneze. Kaj mi ne scias pri ĉi tiu tuta afero. ĝis mi legis la novaĵon, ĉar miaj gepatroj estas tiaj homoj, ke ili absolute ciam ne volas geni min ne volas ĉagreni min do miaj gepatroj ne telefonas al mi ca sciigas min pri aferoj krom se iu el la familio mortos do mi nun estas iom timema pri ĉi pri ĉi tuta afero Mi scias ke verŝajne absolute nenio okazos, ĉar miaj gepatroj loĝas en la dum ege longe kaj scias kiel sekurigi sed kompreneble mi simple sidas ĉi tie pensas kiu la feko okazos mi ne povas telefoni al ili do mi simple vos sciigi vin pri tio ĉar tio okazas mia vivo juste nun Kai se vi shatis chi filmeton, vi scias kion vi devas fari, shatu gin disconigu gin abonu mian kanalon se vi ancora ne abonis, ca mi vidos vin cioin en la veronta filmo, ca mi ne timos vin, char mi estas iomete timema juste nun.